Ola, son Lucía Canoura, do Observatorio da Mariña pola Igualdade. Desde a Mariña apoiamos o Delas Fest, porque hoxe máis que nunca son necesarios discursos e intervencións que visibilicen nas rúas a potencia das creadoras e artistas visuais. Hoxe, máis que nunca, apoia o Delas Fest.